Или это слива? Что это? Слива или терновник? Андрюшка, тебе вопрос, что это? Я около дома И также, кстати, недавно были у меня гости, правда, меня не было. Это одни из моих подписчиков, которые смотрят мои видео, были у меня в гостях. Даже сделали об этом видеосюжет небольшой. Thank you.